Agora eu tenho também um instrumento musical para a festa junina. Oi gente, tudo bom? Bem-vindo no meu canal, meu nome é Olga, sou russa, russinha! Depois do meu último vídeo sobre festa junina, a gente decidiu que eu vou experimentar comida da festa junina, porque tinha tantas fotos e tanta comida gostosa que eu não posso esperar, eu não quero esperar. E o que eu tenho hoje, você não vai acreditar. Olha aqui! Essas meninas aqui só agora chegou na minha casa. E o que eu vou fazer agora? Sim, exatamente, eu vou fazer diabeto. Não, só piada, só piada. Agora vai experimentar doces da festa junina real. Então, tem quatro coisas. A primeira coisa... caral, caral, curau curau, outra Kebenjuica, canjuica, canjica, canjica e mais duas, arroz doce, simples, esse eu posso ler, e mais uma coisa, doce de abóbora. Ah, qual uh, melhor, uh, não sei qual, eu estou, eu estou tão animada, oi nossa senhora... Вам сприментар. Кень Вайсер Примейра. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Кто не спрятался, тот не виноват. Вот а Рос Доси. Доса, доса. Você está pronto? O Teixeiro muita. Algum cheiro dos meus tempo infantil. Canela e leite. Uh! Nossa! Comida para as crianças! Hum! Para, para, eu tenho muito. <laughs> Mas eu quero finalizar. Parece muito como nossa comida para as crianças na Rússia. Hum, crianças na escola na Rússia comem muito parecida comida. Sério. Hum, tão leve, tão macio. Eu acho que arroz, leite, açúcar. Sinto toque da coco, mas não tenho certeza. E canela, canela. Cheira para todo apartamento agora quem vai ser próxima. Vai experimentar isso. Hum? Que chama muito nome estranho e engraçado. Canjuica. É Canjuica. Parece Cheiro igual com arroz doce. E parece arroz também. Vamos experimentar. Mais duro e mais... Nossa, tá bom. Isso não é arroz, que isso? Nossa, algum arroz brasileiro? Mandioca, pequenos brancos pedacinhos. Não entendo. Pequeno pedaço de alguma coisa tipo mandioca. Ué. Cheiro, cheiro. Eu vou finalizar e até mais eu vou pensar. Hum, que é isso? Porque na verdade, não entendo. Você sabe esse tipo de comida que você não entende e você, tipo, hum, pode mais, mais, mais? Hum, hum? por ser milho. E na Rússia a gente poderia pensar, tipo, essa comida para as crianças, porque é muito saudável e tem leite e algumas uh, mandiocas. Que mais? Que mais? Que mais? Aqui eu vejo alguma coisa com cacada. E é aqui alguma coisa... Vamos ir com coisa que eu entendo mais ou menos. Doce de abóbora e com coco. Esse é coco ou o quê? Ou queijo? Hum, coco, tudo bom, tudo bom. Eu pensando, podia ser mozzarella. <laughs> Vamos experimentar doce de abóbora. Cheiro estranho. Alguma coisa frita. Hum, fazendo na forno. Que você é? Da fumada? Macio. Interessante. Quem inventou isso? Abóbora e coco juntos? Brasileiros. Hum, Hum, interessante. Nunca comi nada parece. Nunca. Muito exótico. Lá na Rússia a gente tem bastante abóbora, mas ninguém come parece assim. Muito exótico, muito exótico. Pra agora, essa é mais exótico, mais. Muito estranho, quase esquisito. E última, absolutamente estranho nome. Curau, sim? Curau, muito <laughs> misteriosa. Mingau de novo? No entiendo. Sí, parece cheiro de mingau. Vamos experimentar. Que isso? Так это же манная каша! Это манная каша, клянусь богом! Como em português falar manная каша? Манная каша. Семалина? Семалина. semolina. Na Rússia a gente chama isso semolina, mas a gente cozinha absolutamente diferente, porque aqui tem cor laranja. A gente cozinha como mingau de semolina, semolina, com leite, isso é isso. Mas isso é tem sabor de milho. Nossa, genial. Hum. Ué, não, não entendo. E doce, doce, doce, doce, doce e gostoso lembra para mim o tempo quando eu era criança. Sério, eu não pensava nunca que tem isso no Brasil. Nossa, que gostoso! Caraú! Agora eu vou ir comer caraú cada dia. Hum. Gente, não acredito. Parece se mistura semolina com milho e com alguma coisa mais misteriosa que eu não sei e chama isso curau e eu adoro bônus para as queridas seguidores, alguma coisa que brasileiras adoram e brasileiras comem frequentemente. E eu adoro agora também paçoca. Gente, agora não é minha primeira vez com paçoca, você sabe, mas você precisa ver isso. Paçoca para mim comida muito forte e muito doce. Eu não posso parar a comer paçoca. E eu como como tipo pequenas, pequenas pedacinhas, pedacinhas pedacinhas e. Hum, hum, precisa água. Paçoca foi o primeiro doce que eu comi aqui no Brasil quando eu chegou, porque todas as brasileiras falaram pra mim: você precisa experimentar paçoca. Gente, agora eu vou beber tanta água, porque todo é tão doce e gostoso e. Vou comer essa hora. Recomenda para mim nos comentários outra comida da festa junina, porque eu quero experimentar. Seja boa festa para todos vocês, um beijo no coração, tchau, tchau.